होता है कमाई हम्म? भाभी जी हमारा एक सवाल है पूछो तो खोल के पूछो आपका शरीर इतना सुडोल है कोई भी देखे तो चकरा जाता है तुम्हें मालूम है हम रोज छुट्टी खाते वो भी घोड़ी बनकर हम्म? तुम कभी तमंचे खाई हो भाभी जी ये क्या होता है हा? अरे तुमको तो कुछ भी तजुर्बा नहीं है हुँ? हम्म? गुड मॉर्निंग मैडम आओ फेकनी बैठ जाओ अच्छा फेकनी तुम कभी तमंचे खाई हो ओ मैडम हमको भी ट्यूशन पढ़ना है तुम्हारे बाबू आए थे पूछ